Bună ziua și bine ați venit la Facultatea de Teatru și Televiziune. De posibilul devine imposibil, visele se întâlnesc cu realitatea cruntă, motivația se oferă pe plan fizic. La noi, pregătirile sunt intensive, iar studenții noștri sunt antrenați să facă față oricărei provocări de pe teren. Dintre facilitățile oferite secției CFM se include și echipament video de ultimă generație, pe lângă aparatura ultramodernă, modernă, studenții noștri sunt pregătiți și în arta perfecționării montajului pe film. Da, șeful, nu! Avem și propria cameră obscură, să vedem ce fac studenții noștri. Vedeți la băieți! Mergem la verificare. Rezultatele sunt garantate, îmi face oameni din voi, iar după terminarea studiilor, oportunitățile vor apărea la tot pasul.